Je m'appelle Yasmin Hatimi, je suis photographe marocaine basée à Casablanca. Je fais partie du collectif Cause. Euh, je vous présente une série qui s'appelle Amacord. Alors Amacord, ça veut dire euh, je me souviens en dialecte italien. Donc cette série, c'est un peu l'idée de refaire revivre des espaces complètement délaissés et abandonnés, de leur redonner vie à travers des témoignages et des images d'archives. C'est un voyage dans le passé et c'était un projet assez émouvant d'écouter tous ces témoignages. C'était pas des témoignages sur des faits vraiment marquants de la vie, mais plutôt sur un quotidien qui était là, bien présent. Euh, c'était très émouvant d'entendre parler une personne très âgée de son enfance, de son père, euh, euh, de ses frères et sœurs, et de retourner dans les lieux, de voir que la maison existe toujours, mais complètement délaissée, et d'imaginer cette maison pleine de vie. donc voilà, c'est un projet euh, que j'ai commencé il y a quelques années et que j'ai continué en récoltant des témoignages et des images d'archives. Voilà, j'espère que vous allez aimer et à très vite.